столго жарык булагы 2 же 4 тешиги бар экран жана тунук эмес жарык так көрүнө турчу экран коёбуз. эгерде жарык бардык тешиктерден өтсө анда так көрүнөт тешиктерге сызгыч койсок анда алар бир сызыкта жатканын көрөбүз эгерде тешиги бар бир экранды жылдырсак анда жарык так жоголот бул учурда тешиктер бир сызыкта жатпайт бул тажрыйба жарык түз сызык боюнча тараарын көргөздү